Takže Bobe, tady jsi našel právě první houbu. Řekni nám, co to je. Co to je? Je to... Je to... Smrš. Smrš. A jak se... Smrš. Smrš a vydloubneš jí? Za nohu, za nohu. Musíš ji vyvyklat, jakoby. Hustě ty. A si do košičku? Tam. Jo, tady. Já jsem ji našel. Co to je za hubu? Jeden. A. Eh. Musíš je dloubat pořádně. Jeden. Jeden. Tak. Další. další. Za nohu, jo? Musíš jít takhle pěkně. Tak, druhý. No, za nohu, za nohu, za nohu. Takže JK, kusy. co jsi dneska našel? kus možná. Ukážeš nám je, kolik jsi našel? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. to je docela počínek, ne? Šest,